olaebera edited nesigala mu computa nga tulinda kifaananyi mm. so wende ekifaananyi kamu ekyo ekifaananyi tukikolope nga tufit in the remaining story president nabuuza kato is what mirungi saying correct i don't remember kato weyagamba kato weyagamba mm. i don't remember mm. president nagamba ndi misa mirundi iris take what you say this time i'll not and i'm telling you misa mirundi yodonnowat itingiyo ye yali amaze okutegeera nti kabusenga ebifaananyi abijjamu tufaitimu yaŋŋamba naye nga kan you believe nti nakalema akubidde kabusenga esimu nti ekifaananyi ekyo pulezi kyayisinga okwagala mukijjemu owebunyolo kati abirabye babikola batedde e, e, e, evu mubuwunga bwaponye kakati finaly nembabuulira ekyebusoga babadde bakimbuza nnyo abantu hmm. naye nti kino ekintu kyayola kyasookera kwani kugundiaga eh. nti omuvuka aliveniosolit bakabusenga si tiimu yaabwe baleeta wano omusajja nebamuteeka kubapamani sekretary simanyi isaabalijja olwama lumubiramu akabusenga nebadduka nentw yapusi nadduka esabalije nebamugobaradiswejinja kakati nebagobesa kaliisa omulenzi oyo akubya abantu naye ajja kusasulakabusenga atandisa okusasula kulu byatandisa okusasula kakati boba amaafiya bagezi sakwa Mhm. atya kubangaabaganda nabayamba kucyapa munyuma abaganda nze mmanyi mbamanya mwe muganda myself ntegeera firingizi zaabwe nti batya okwogera naye omuntu akugamba atya nti akuwadde ekyapa nga akuwadde ziri ya 49 years bwolifa nekikuba nenkimalawo mhm, ensonga endala kakati mengo ngenda ogikuba oba lubaga obawa nti bafaza bankubira esimu gwe mutugambire kakibisopo sirumba muntu nti anglican chaki nti eyo chachaus si yayo baminisita babebananyiniyo eririnemu batunda ettaka nabo nebakola evictioni zabantu nabo balina buganda land board mu anglican chaki mm, kakati nze wayi nti enemy mumanyi mm, tikati at this time basobola okufuna kampuni nebagindeetera tuyambe otufunire akatale ku gundi ku prime minister's office gwe bakumanyi genda olabe gundi akwogerako bulungi nga netiwaka yaani Yes. nabagamba nti when your can capsizes in erect you must take a caution if you see something running very fast is not a motorized canu is a crocodile kasita olaba nga mugudde mu nyanja ngaolaba ekijja ekidduka emisindi si motolaize kanu motolaize kanu ogiwulira nga eddoboozi likolaki ngaono bwagambye eyogonya bw'obanga onoonya wakukwata weegendereze okwata mugongo ogwa nvubu oba lwazi iziti erooko kusooka onyigeko rooko oba mugongo gwa nvubu kakati abantu abasinga obungi bwe balabe diiru nti empuuta eddoba erikwata empuuta olimanyi Mm-hmm. Eh, naye bakasiikako silver bwe kati obumu buli automatic era bakanyanja nekamira kati bulwegezaako okuvaayo bwete nekagifumita era very attractive lwaki engege zikula nezigejja ngaempuuta teziridde lwaki akagabi mubaamu obufanga bukaddiye ngaempologoma tebulidde izi mirundi lwaki enkofu tefanga nkwali kakati ono gundi mistake gyeyakola sakwa 3 mm. mistakes mm. esooka one yaddira ba leaders bonna mu jjinja nakulozinga ebifo byabe include the minister of busoga affairs balyeku nabikulozi eh, ebifo balyeku nebala yagikuloe eh, ebyo hmm. he did not call them to hmm. give them respect nti ono minisita onoombaka wa parliament balyeku eh, balyeku balyeku ayina n'emirimu gyeyakolanga mu ofiisi eya pps egyenjawulo minisita wa busoga affairs kadaga bwe yalwala nebamutwala enakasera oli eyali pps yabaga why don't you talk to the minister of busoga affairs whois balyeku kakati abo abayina exagulated ego olina bayita edistrict enzibwa okufuga yerwero ne busheni kani mm. control tafir gwe byoyogerako byonna nti simanyi president yantuma wano thats why yiga ended up miserable man bamujja masaka nebamutwala ebusenyi aladisi wa busenyi ngani akumanyi aladisi werweru nti otuyigiriza mm. eki we product gwebekuba baana oli muzukulu wakusatu kakati nebusoga isdedire nti yewava mbayo yewava kadaga yewava bano andi yainikwalo kakati gwaladc ubikamu evictim kyobalaba aluddeyo abadde mukambwe nga nze mm. thats one two n'agwa mwambuuse eyokubiri yali akulembera ebikwekweto talina kikola nga radisbakuteeramu ah, ah, abakuba abantu ng'ate wabadde nabo bwoba gwe tokubye nga nayegoliaobita ah, nzinze ne ku stegi kwenina emmotoka sibabuulira because i leave myself to negotiate the moment am part of the problem i cannot negotiate it mm. no when i'm coming on radio i record myself and nobody can dare to take me to court mukuba nemuwabya ate kubanga kyenkuwaku 5 tizizo nobutepu bwenkuba bonamba yina from the meeting how it started i have photographic gundi setet photos i have what gwe provoke me into battle yalidingaoperationwater ekyenyanja kijje kiyingire mu katimba nkikwate kakati sakwa yayingirawa mu operationis kyogamba kyatalina kukola nga omuntu kuizi wanted gwebanoonyaomusomesa nga mulina olutale ku ssomero tozanyisa na mwana wa ssomero eh. ojja mufunyisa olubuto bali bakufune bajja mukwatyako mugundi kati zebaali balowooza nti nywa nnyo omwenge omunywa womwenge olina okubeera very carefulu oli okujja obaga nti wano omusana mungi tulabyewo ensiri zituluma biki awe bakyusize ecupa erimu obutwa ate omutamiivu naye bwe babadde erimuhaafu nebakuleetera ejjudde oga nti oli gwobbya ono abadde ayina ejjudde gwofunye kozi bagitaddewo bagiraba mm. nabaga nti embwa kulwentebe tubadde tulinako embwa nyingi nebateekako ekibaati nebaga nti embwa engezi ngaerya kasasiro yayika okubuuka ekibaati naye nokumanya ti obuvuka bwe bugiyamba okubuukaki enkadde ku ntebeerodi okyalabako emikuunwa gyembwa gyebase zaggwako ziweddeko wayi the younger ones can jump over ekibaati kakati eyo eh, ensonga nebayakekyokusatu nsigaza eddakiika kumi nannya nti kakati bamukutte batya mhm. yakulira operation mbwabadde alina gurupu y'abantu yabafunira yunifoomu eba yazijja kyankwanza obawaamae ezamaje nga bazambala si ba local defense si bamaje si bamaje t nakima abagisu naleta abagezo abagezo i don't know why they are hired in busoka hmm. banena beta ekyamukubi agenda okwewandisa nga yina abagezo hmm. tinono has been using bagezo okumanya omuvubuka oyo ye teyategeera yafuna woningizi hmm. zinanywa obutw emirundi esatu yayina yagenda ewaabwe okukyalayo muganda we naddira engatto ze zino ez'amagye n'azambala n'agenda bba nazireka ne bazikwatirayo baali bamusibye was helped sakwa was helped was helped kakati ngaina naba upc abagala okumulaga nti ewa museveni tewabeereka mm. omukoledde kasita museveni omukolera this is what these people want the mafias kakati sakwa bwe baali mu operation omuntu omu yagwa mu kinya n'afa mm. omuntu wokubiri n'afa nti yafunye pressure sakwa was helped to silence the story mm. naye olwokuba president amanyi nnyo ayina obudde bali bagana okuziika omuntu waabwe nabano hmm. nebagana omuziika tokulye ani ayina sente kati ani ayinaki sitoli museveni nagiraba president nalaba sitoli eh. kakati ono yaligambye let us look for the commander eyadumira ki rdc eh. ye teyali bibaddemu lwaki mbibeeramu mbeere part of kubabbi not hmm. at all era nze sasayininganga kapapula nga keya takasayinizeeko <laughs> no uganda okutukeya kubanga keya aluddemu nnyo eh, nnyo nze kasikola kintu ga keya simaze mubuuza is an expert kyobala mhm. tewali bankwatira kakati ono sakwa talina escape route mm. he was leading these operation in the process of implementing egundi eh, eh, abatamiivu okubanywesa eddagala olw'empaka bawone coronavirus ye oli yagwa mukijja siga nti sakwa yakubira omuntu emiggo mu ofiisi ye siga nti sakwa short person mm. no nze badduka nabagambye nti ku myaka gyekinaana waliwo ekisajja nga kisajja kijaluwo kyali awo ku mulyango oguyingira state house ngaawe wali dp headquarters mm. nga kirinawo limukyaire waakyo bwe bamalanga okuzaala nga bali abagunde basenyuba ebizuumu bajja bamujjako abaana naye nga kirwa n'olutalo kyanywanga wala gino ekituvuma baganda nakabakakomanyoko yaako nga kikyuvuma olugundi wonna wonna naye olwokubanga kyavumanga baganda ku upc nga tebakinyiga baali kisenga kati naye lwaki kyavumanga baganda kyali kidduka omusolo gwa kabaka mm. nekigwa mukinye nekimenyeka okugulu nebakutemako nekyawa baganda infact abaami bakabaka abo baali banoonya omusolo ekawempe nibasangamu bamemba ba palamenti abetula bali mulejiko nibabambula engoye nabo nibabaleeta mm. which was a very buganda was condemned mulejiko kakatas one nti sakwa yesudde mu mikono gyabaki gyabamafiyanti awedde bamazeomusanyawoakubulire eh, abejjinja bekalakaasa naye maafi yangezi nnyo mbayo yabagamba this man is under me if he has a problem i will handle it administratively era mbayo yabadde amutumi agende ku lediyo lediyo etagenda kumwangala lunaku lulamba why do you enter the studios switch it off drug out to the rdc and put him on handcuffs to humiliate you nga yasawa busawa emafia humiliates you even the arrest they arrested dramatic Hmm. thatthe mafia wkuyisa mu maaso okutulugunya okutulugunya to humiliate you they can take you naked mulalo mulalo ampuliriza ku top radio kooli 89 mukaga wo nze busuulwa ndi ne mwamitamale mirundi kakati okitegedde eh. nti usakwa it does not pay omwana wamwe omugezi ennyo mu kibiina bwe bamufunyisa olubuto ajja kuguba mu busisita Mm. kubanga abasisa tebasobola kwakomeeti nga ayinaki lubuto yayenze kakati noono sakwa bamafiya bamututte mu kooti ne bamuvunaana omusango mm. ekirungi bagezi bamuvunanye manisirota mm. ogwa myaka nga esatu sigwo se naye se mu butanwa kakati today how can he manuver out sakwa eyo magistrate talina buyinza kuwozesa misango ekyo minene capital offences mm. ajja kujanga mu kooti buli lunaku kumi nanya mm. bamusomere omusango bamuzeeyo era bamusibidde mu kkomera omuli babadde asiba bamukuba ekiro kyonna nange bwe bankola nze nawulira mukaduukulu ne baga nti banyalwanda banno bakolese nti ekyo kyonatuukako nakiraba president saved me nawereza sente nti bansibye civil case this man fears are very dangerous kakati today nze nkubiriza abejjenja temuyinza gamba no kafyu no sakwa kafyu ayamba mmwe mulinga abemmengo abagambamulina abemmengo bagamba okuzikiza amasiro mumala kuzzako cbs bali baana bano wansi enoegonaegona yasanga abasajja bajjako essubi n'abagaana this is why ripoti ku masiro teyafuluma kuba it was implicating mem teyafuluma gavument yagirekdakika nsigaza munana media consultant ah, eric sakwa tumumaze ogamba awedde it does not pay kakati president ayamba atya sakwa ah, president kyayambira sakwa kumufunira looya nga bwe yakola mukula mm, okuyamba famire ye sakwa abadde talyanguzi abadde mukambwe eh, talyanguzi motolo yange teryanguzi mm. naye nze nina balelative zabagagga siyinza kusulanjala nga hamuwaliyinzakukuba hmm. waliwo omwami mugandange haji musomesa hmm. yaŋŋamba nga ngenda musetawuse saali kukkiriza kugenda naye tubbayo eh. tubbayo bekijja kunyiriza museveni obutakola another man found me walking on foot hmm. nga motoka tugirimu noonapito tugirwanira nze sivaitingoverthings sebinaye yandetera emotoka esooka nemujomba oba bagijjaebajijjaokutambuliramuobasimanyimotoka gebagijja nakatumanyi era tobabuzanaye ah, oluvanyuma bagitwala oza hmm. nanyiniyo oba yali kadde yali ki hmm. but when another man another bamwogerako nyo okumwavuwaza era bamwavuwazaoyo found me walking yagamba gwe tokyasobola kutambuza bigere oswaza mu 7 hiba otumye erandi kuluza ebrandi wano nante ne documents zinazimba nakugamba nti nawandika akatabo onowekubizinga eh, eh, nawandika akatabo eh, uganda soka isit for manag era nempandika kabusenga ngaagoba mulindo ah, dr lawrence mulindo agaba mukijjanya gyali ekitende alamula mubuuzi mulindo yangulira legias ebrandi new legias hmm. newaka ekyaliwo motoka ekyaliyo ewiri yejingulya nga mpya nampeerako nekaadi yayo nekaadi yayo mulindwamulinda wabakuwakuwera ddala takuba nti ate kaadi nasigazaaki yasoma mukatabo kange nagana naye wasomako ku sports nemugaa nti amoro round fe twasookanga mu sports netugenda mu kooti netugendawo kakati thats one finally mm. ekyo omulamuzi yakifiiriddemu omulamuzi yayisiriza statement nga gwayagala akole gwe bakoleko bamuleete mu kooti yafa pulezidenti yalondako rdc nga yafa <laughs> nebawa muwala we okijukira yagaanti fenafolonasa bagenda okusoma erinnya nga theman is dead naye bawa muwala we kagate kankubuli omulamuzi yagambye i have put an injunction on that money one ezababaka e, e, bapalament abatuuliza balina otegeera obulungi obukadde abirinayeindako bwebadde bakola return form abazizizayo bateekawo account parliamentary commission kitegeeza balinayo ka account kwebazizza mm. eh, mm. the commercial banks and government mm. where does where do mps get their salaries from mm. the central bank kubanga eyina national coffers mm. ekitegeeza there is no judge jaji teyagambye nti muzikomyewo jaji yagambye temuzisasulakakati bonna beyawadde order tabalinako buyinza parliament it was a wrong address parliament does not have an account nebanka ezimu ziganyo zibawa basibya akawunti anti nkubaolidde abo bonna bajja bawabirira bwereere omulamuzi talina buyinza ku palamenti na bank of uganda t bamulimba oyo abadde ajogenya abantu yajogamu atajogewa bebabadde bakozesa buntu eyapusi sambolas withdrawn mm. 5 billion youare talking about 10 million mm -hmm. t omulamuzi kyatalaba this is an omnibus mm. this is a, one of the items in a supplementary you cannot just eliminate bwano hmm. apana era nomulamuzi kwe bajjeyo omulaba bano bagundi ate gundi yaliguliddemu abakajanja hmm. what were the purpose of parliament yakadaga yali abagala ku kintu kimu Mm. The, the, this arrangement has left us outside as politicians mm. kyobalaba oto mm-hmm. yagamba omusajja tulinye ewaffe everything has been eh, centralized in kampala mm. kakati zino sente zayambye bemupes okubeera adapted ku task force zaabwe you cannot leave a politician outside kakati bano abakajanja bobi wine bobi wine don't reject this man alone reject also parliamentary money because they came from the same sources yeah, yeah, eh. sente ogamona omusala gwa yes. palmitagugane nagwagugane nti ufaindi lukwago nga alwanira mu state authority a state authority that was given to museven in museven administers eh, the state authority through delegation hmm. otherwise he would be in charge the campara state authority the state was interested to museven as president kakati if we say nti meeya wa kampala anasomeranga lubaga mm. oba namirembe mm. lukwagatazaza katonda akima kyenamirembe akima mm. kyemukanisa mm. abalokole ampuliza kutoprodkoli yes. Ah, nga tugenda okumaliriza program ene kutusibwakaavagadde victory abaana bakaluhanga bali paty ya mafia mafia was first two serious candles stealing of 5 billion from bank of uganda which involves mm. mwenda and another man mm. two babadde babakwatidde mwampwenye sikando where they mixed sand n'amayinja mwampwenye products kakati sikandos ebbiri kwekuliyetingawo ne batuma munabo as the usual do turn the fire to parliament which has flopped okay sikyayinza yes. kusukako wano mpozi yeah. enkya president museveni agenda kwogerako eri eggwanga yeah. saawa bbiri akawungeezi naye nga tonaba bwamala okwogera eh, enkya agenda kuddamu ebibuuzo byammwe bannayuganda bweoba olina ekibuuzo kyoyagala okumubuuza agenda ku whatsapp yange orecording voice note mu 0369999 ogera erinnya lyo ekifo gy'oli n'ekibuuzo ky'obuuza his excellence akuddemu agenda kiweereza presecretary we ajakibuuza apuliriza eh, eh, media consultant tamala emirundi obuyimba bwose bunkomyawo tunaddamu nga tuzeemu njagala kwagaliza byonjagaliza eh, stay home stay safe akumata kumira mpeera nze busuu